¿Listos? Acción. Desde la zona veral transitoria de normalización, Georgina Ortiz, cooperativa Vista Hermosa Meta, combatientes de la FAREP. Hoy trabajamos ¿Por qué el fuego quema. Y fue algo importantísimo y nos conocimos y integramos este grupo. Eh, la parte primordial fue el por qué el fuego quema es porque hay un complemento de varios gases pues lo que más me gustó es que intercambiamos opiniones de unos a los otros. Lo que más me gustó a mí es la reintegración que hay entre el grupo y que pues aprende uno cosas nuevas y va experimentando cómo es la, la vida digital. Lo pues... Que más, lo que más me gustó fue en la parte en que se especificaron los puntos de igual manera ha sido de gran importancia para nosotros. Pues entonces yo llegué tarde, fui muy y no pude llegar al grupo, pero me gustaría haberme integrado más antes. ¿Y la pasaron, ¿y la pasaron rico? sí. ¿Lo van a volver a hacer? ¡Elegante! Bueno.